अस्सलाम दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सेम फेसबुक के जैसा ही है ये ऐप इंडिया में ज़्यादा नहीं है लेकिन बाहर के ममालिक में ये ज़्यादा चलता है और सबसे पहले वो ऐप ये है सबसे पहले आपको गूगल प्ले प्ले स्टोर में जाना होगा इसके लिए जाने के बाद सर्च में वी के टाइप करना चाहिए ये आपको यहाँ पर बहुत सारे वी के नज़र आ जाएंगे वीडियो वी के वीडियो वी के डाउनलोड ये वी के जो पहला है उसे क्लिक कर लें मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ है ये देखिए ये सेम फेसबुक के जैसा ही है ठीक है हंड्रेड मिलियंस लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले देखिए सेम फेसबुक के मानंद है ठीक है मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो यहाँ से ओपन करते हैं ये देखिए इसमें फेसबुक के जैसा पेजेस वगैरह भी बना सकते हैं ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद आपको ये प्रोफाइल मिलेगा communities print photos videos music games बुक मार्क्स वगैरह वगैरह सब हैं इसमें पेजेस भी बना देखिए मेरा पेज है यहाँ पे अंदर इस्लामिक कम्युनिटी बल्कि इसमें भी ठीक है यहाँ पे सेटिंग वगैरह जो भी है कर लेना ये मेरा प्रोफाइल है इसमें भी सेम फेस ये सेम फेसबुक पेज ही है नाइन्टी नाइन परसेंट फेसबुक के जैसा ही है <clears throat> ये इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा चलता है ये देखिए मेरे फ़ोटोज़ हैं ठीक है ये देखिए ये मेरा पेज है इसमें और ये जो मैंने जो भी फ़ोटोज़ अपलोड किया है वो फ़ोटोज़ हैं ठीक है ना ठीक है तो फिर आप ये ऐप जाके डाउनलोड कर लें अपने गूगल प्ले से मेरे मेरे अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें इन फिर दूसरे एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे इन ठीक है अल्लाह हाफिज़